get tired of my voice, will you? Heyo! Schreibt in die Kommentare euren Favoriten für die nächste Transformation aus den eingeblendeten Wünschen. Den Vorschlag mit den meisten Stimmen werde ich als nächstes bearbeiten. Bedenkt dabei, ich produziere im Voraus. Sprich, die gewünschte Animation kommt in ca. zwei Monaten wenn ihr selbst noch Wünsche einreichen wollt, folgt dem Link in der Beschreibung. Dort findet ihr auch alle Regeln und Ideen sowie bereits gewünschte Transformationen. Außerdem kommt ihr in der Videobeschreibung zu der Playlist, wo ihr alle bisherigen Wunschtransformationen findet. Euch einen schönen Tag, White, Ende und Out.